So hello everyone case welcome back to the video so आज हम खेलने जा रहे हैं Minecraft so legacy interview so के गाइस जब भी बैकग्राउंड में मेरा एक म्यूजिक सुन सकते हो जो कि बहुत ज़्यादा प्यारा है सुनने में और फिलहाल पिछली बार हमने एक लाइव स्ट्रीम करने की कोशिश करी थी जो कि फेल हो गई थी जिन जिन्होंने देखी थी मतलब ज़्यादा लोगों ने तो नहीं देखी थी वैसे लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों ने देखी थी वो लाइव स्ट्रीम और फिर हाल वो फेल इसलिए हुई थी क्योंकि मेरे पास अभी इतने रैम वैम नहीं है जिससे वो अच्छी तरह बिना लैग के चले और लैग होते के साथ ही वो चली गई और फिर नहीं आ पाई दोबारा इस वजह से नहीं हो पाई और बाकी अभी फिलहाल मैंने फेस कम इसलिए नहीं करा क्योंकि बैटरी कम है और मैं फ़ोन से फेस कम करता हूँ लाइफ स्ट्रीम के भी दौरान मैं करने तो सेव वाला था फिर मैंने रहने दिया क्योंकि मेरे को चैट भी पढ़नी तो फिर मैंने डेस्कटॉप से कर लिया मेरा थोड़ा सा खराब हो चुका है और मेरा दिमाग ख़राब हो गया था उस दिन के बाद क्योंकि उसके बाद जब मेरा शाम को ठीक भी हो गया था पाँच बजे के अराउंड लेकिन फिर वो नहीं हुआ था क्योंकि यूट्यूब ने मेरा शायद अनेबल कर दिया था वो मतलब डिसेबल कर दिया था मेरा वो वाला लाइव स्ट्रीम वाला और वो अनेबल नहीं हो रहा था तो फिर उसको देखेंगे बाद में जब हमारे एक पीछे फिर इसलिए हमारे लैपटॉप की मैं रैम बढ़ा के लाऊंगा आज के वीडियो की तरफ चलते हैं आज मैं कोशिश करूँगा एक विलेज और एक घर बनाने की सो अभी फ़िलहाल अगर आपको लगता है कि ये जो सारा के सारी चीज़ें मैंने ली है ये मैंने क्रिएटिव से लिया तो आपको सबूत दिखा देता हूँ खोलता हूँ अपनी चैट लिखता हूँ गेम मोड क्रिएटिव और अगर आप जावा एडिशन खेलते हो तो आपको पता होगा गेम मोड लिखते के साथ ही अगर आप एक बार भी क्रिएटिव में नहीं गए हो तो फिर उसमें ऐसे रेडी दिखाती है जैसे अभी फिलहाल मेरा दिखा रहा था ओके सो so, मतलब मैंने चीटिंग नहीं करी है और मैं यहाँ पे कौन है ये लोग कहा से आते हैं ये आया हुआ और फिलहाल तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें थी और उनके यहाँ पे बहुत सारे ड्रॉप स्टोन भी मिले थे इसको मैं तोड़ रहा हूँ यहाँ पे पानी है और अब अभी मेरे को एक प्लान तो मैं करके आया था यहाँ पर फिलहाल बहुत मैं पहले तो नीचे ही था लेकिन फिर ये जॉम्बिस की तादाद को देखते देखते मैं ऊपर चला गया क्योंकि मेरे को रात को सोने नहीं देते थे अरे चल यार फिलहाल बैकग्राउंड में म्यूज़िक नहीं आ रहा पता नहीं क्यों मैंने ऑन तो करा हुआ है मैं जाता हूँ म्यूज़िक में ओके बीच बीच में आता रहेगा जब हम कोई काम भी करेंगे शायद इस वजह से अभी इस पानी को तो नहीं उठा सकता मैं तो इसको अबे इससे ब्लॉक कर देते हैं और फिलहाल मेरा बिल्कुल मन तो नहीं कर रहा था वीडियो रिकॉर्ड करने का क्योंकि उस लाइव स्ट्रीम के बाद मेरे बहुत ज़्यादा दुख हुआ था क्योंकि मेरे लाइव स्ट्रीम मैंने जिंदगी में पहली बार लाइव स्ट्रीम करी थी ऊपर चलता हूँ ओके अब चलते हैं यहाँ अरे यार सो जा यार मैं दिन में भी सो जाऊँ ओके सो गया अभी बड़ी मुश्किल से ओके अब मैं उठ चुका हूँ अब आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट सामान लेना है और आप देख सकते हो मैंडिंग वाले और ये गोल्डन वाले कर्स ऑफ वैनिशिंग वाले मुझे एक रून नदर पोर्टल से मिले थे और मैंने नदर एग भी लिखा है और गोल्डन एप्पल मैंने खुद बनाया था मेरे को गोल्ड का ब्लॉक मिला था जहाँ से मेरे को रूम कॉटन मिला था और फिर वहाँ से मैंने बनाया और मेरे पे बहुत सारा सामान है फिलहाल लोग कॉपर है मैग्मा है अरे अच्छा जगह भर गई मैंने ये भी ली थी कैक्टस की ज़रूरत नहीं है ये ले लेता हूँ और बोट बोट तो मैं वैसे क्राफ्ट कर लेता हूँ एक One eternity later. Okay okay, बाकी ये क्राफ्टिंग टेबल लेनी पड़ेगी उसके लिए क्या फेंक सकता हूँ शुगर किन फेंक देता हूँ छोड़ो तो भाई बेड भी चाहिए होगा तो बेड के लिए मैं फेंक देता हूँ क्या फेंक सकता हूँ इसमें से मैं अब ऐसा भी नहीं है क्योंकि फेंक स्टिक्स ये मैं और भी कलेक्ट कर सकता हूँ No! God, please, no! No! No! Don't blow me, kitchen ये कहाँ फंस गया क्या गया शुगर के नीचे ही ओके अब हम इस तरह हैं फिलहाल मैं अपने कोऑर्डिनेट देख लेता हूँ चंक है नहीं मतलब एक्स वाई जेड देखते हैं नहीं नहीं एक्स वाई जेड नहीं देखते बायो में माइनक्राफ्ट डेजर्ट और फिलहाल मैं हमेशा भूल जाता हूँ मैं देख तो लेता हूँ सीपीयू अगर आप मेरा पूछोगे स्पेक्स तो मेरे पास है सीपीयू में इंटेल कोर है इसमें आई थ्री वाली और display one ninety one one thousand fifty seven inter core साथ और एच ग्राफिक्स ग्राफिक कार्ड नहीं है बिल्ट इन है इसमें एच डी डिस्प्ले फिलहाल में थोड़ी गेम लैग हो चुकी है और फिलहाल मैं एक स्नो वाले बायो में हूँ मैं कोऑर्डिनेट चेक करना आया था ब्लॉक अच्छा कोऑर्डिनेट्स फिलहाल उधर के तो फिलहाल हंड्रेड ब्लॉक दूर ऊपर से वो कोट मिली मेरे को मेरे को इसको मार के देखना था काम करते इसको इसी से मार देता हूँ हाँ भाई बोल क्या है वो कुछ कहा तो नहीं लेकिन पीटे गया मैं चाहते एक घंटे की वीडियो अपलोड करते कर सकता हूँ लेकिन मैं करूँगा नहीं तो आप सबको बोर नहीं करना है 20 से 30 मिनट बनाने तो 20 से 30 मिनट की वीडियो बनाने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और फिलहाल इस डॉट को मैं फेंक देता हूँ मैं कुछ ज़्यादा ही चोटी पर आ चुका हूँ वाटर बकेट है तो मेरे इतनी डरने की बात तो नहीं है काम करता हूँ वाटर बकेट को यहाँ पर कर लेता हूँ थोड़ी गेम लैग हो गई ओके क्या मैं इसको से अच्छा ये तो पानी आ गया और कुछ है जो मैं फेंक सकता हूँ सिक्सटी फोर सिक्स है तो क्यों लेके घूमूंगी फालतू में तो इसको रखता हूँ यहाँ शील्ड को अपने हाथ में रखूंगा हमेशा ताकि को, कोई दिक्कत की बात ना आ जाए अरे चल यार अब जल्दी से यहाँ करते हैं तोड़ो ओके अब मैं माउंटेन की ऊंचाई पे चला जाऊंगा यहाँ पे यहाँ पे वाह मैं ऊपर आ गया ओए बच गया मैं फिलहाल वहां पे कोल है वो बहुत डर लग रहा है तो मैं ऐसे ही जाने वाला हूँ गलती से भी तो फिर मैं बचूंगा नहीं मर गया तो बचूंगा कहा से क्या बात करता हूँ ओके पानी तो है मेरे पास तो इसको तोड़ देता हूँ जल्दी से तो खाना भी मेरे पास अभी इतना है कि मैं इंग्लिश में शायद सक्षम रहूँगा पानी अभी तक मिल रहा है अभी तक है गोल गोल गोल रोटी से तरह से गोल गोल चलते हैं हम बहुत सारा बहुत सारा चैरिटी में करने की बढ़िया सा काम है मतलब मेरे 11 हार्ट है थोड़े थोड़े बहन थोड़ा थोड़ा ज्यादा ना लगे जो थोड़े और थोड़े किए आधा में मार दूंगा तो जितने मान लो तीन चार कमोगे तभी होगा अगली से और लो ये ये ये ये जो यार भाई हमको ज्यादा कोल है तो कितना हो गया 59 कोल अभी तो और भी है चलो 60 कोल हो चुका है अब मैं चलता हूँ इस तरफ अगर कोई मेरे वर्ल्ड में आया जहाँ पे मैं स्पोन हूँ तो वही आएगा भैया इतनी दूर आ चुका हूँ किसी को मिलूंगा ही नहीं मैं वो अलग बात है अगर वर्ल्ड पर टीपी कर लेगा तो सिक्सटी फोर का हो गया होगा सिक्सटी फोर तो हाँ सिक्सटी फोर होगा चलता अपना काम हो चुका है और फिलहाल वाटर बॉटल मतलब, अरे वाह मैं तो यू नो परफेक्ट बोल रहा जिसकी में आएंगे फिलहाल अपनी यहाँ से देख रहा यहाँ से तो पक्का जंप ऐसे चुटकी हो मैं नहीं मतलब देखा बच गया रहा मानते हो ना मेरे को जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ जो मैं नहीं बोलता कभी कर वो भी कर लेता हूँ और यार माउस पकड़ा भाई माउस माउस हिल ही नहीं रहा था और फिलहाल ये क्या है ओ वाह एक नई रूम पोर्टल लेकिन ये क्या है एक काम करते हैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ अवलथा ओके रिचर्ड तवन ले लिया बहुत तो अजीब है और फिलहाल और एक और ये मिल चुका हमारे को ओके क्या क्या ओ oh, मेरे को पूरा पूरा गोल्ड का आर्मर मिल चुका है इसके अंदर से तो अगर मैं नहीं वुड को मैं ब्लैक वुड पर देता हूँ हमें पूरा पूरा आर्मर मिल चुका है इसके अंदर से एक मेंटिंग वाला शवल बहुत अच्छी बात है गोल्ड का हॉर्स का आर्मर और एक और ले लेते हैं ये हाँ। बाकी की जरूरत नहीं है और फिलहाल एक काम करता हूँ मैं कावत में ले लेता हूँ जरूरत पड़ सकती है अगर बनाने में हाँ, गो, ये गोल्ड को लॉक के लिए मैं फेंक सकता हूँ अब मैं चार को कर दूंगा हाँ क्योंकि गोल्ड ब्लॉक गोल्ड ब्लॉक होता क्या है गोल्ड ब्लॉक पता नहीं अभी हम चलते हैं यहाँ तो वाह डार्क फॉरेस्ट वाला अभी फिलहाल मुझे जरूरत नहीं है इसकी अभी मेरे अपने क्या फैसला सकता हूँ मेरे को कुछ भी स्पेस नहीं है एक होती है ना वो एक नई 1.17 की में जो कमांड की हेल्प से आ जाती है वो लेंगे अरे वाह तो पूरा पूरा है अरे मशरूम ले सकता हूँ मैं इसमें शेयर्स है ना हाँ अब मैं शेयर्स को फेंक दूंगा फिर चल यार ले मिला ही नहीं अच्छा चलो मिल गया इसमें बोन में मार सकता हूँ अरे तो मिलते ही नहीं है मैं सोचना मिल जाएंगे अच्छा इसके लिए तो ये मिल जाता है हाँ, तो ये सब बस तोड़ देता और फिर देखते हैं कितने हाँ, मशीन को हमें में तोड़ने के लिए ले रहे हैं दो आयरन का है हमें मेरे पे तो आयरन का आर्मर है फिलहाल में सो जाता हूँ अरे सो जा यार ओके हम उठ चुके हैं उठते ही कर लिया मैंने अब चलते हैं काम की तरफ एक काम करता हूँ इसको इसको ओके अब मैं इसको ऐसे अब मैं प्रो हो चुका हूँ माइंड क्राफ्ट जावा एडिशन पहले तो मैं थाई प्रो और मैं और प्रो बन चुका हूँ फिलहाल यहाँ बहुत सारी शीप्स है जिनको मैं मारना नहीं चाहता हूँ ये कौन सा होता है इसकी जो बायोम है वो है Minecraft dark underscore forest okay thank you so much हमें बताने के लिए ये बात जो हमें नहीं पता थी अरे अरे भाई साहब लावा आओ लावा अबे यार मैं यहाँ कहाँ गिर गया लावा के चक्कर में तोड़ गया यार वहाँ पे तो आगे लग रहा है शायद हाँ वो है क्या कहते हैं उसको हाँ लीस देख फॉरेस्ट फायर है उनको इसको अत्यंत ही जल्दी बुझाने पड़ेगा मैं निकल जाऊँ ओ मैंने बोला था मैं निकल जाऊँ आग लगते साथ ही मेरी गेम लग शुरू हो जाती है फिलहाल लेने को तो मैं ले सकता हूँ लेकिन अब मैं भागूंगा ऐसा कोई पुल नहीं सकता लावा का नहीं गलती से भी छलांग मार दी ना गया फिर है अभी मैं चलता हूँ इस तरफ और तो तू भी हेलो मेरे को कोई मारने का शौक नहीं है तेरे को चलते हैं इस तरफ और बचेगा नीचे गिरने से फिलहाल मैं ऊपर क्यों नहीं चढ़ रहा कुछ नहीं पाएगा मैं क्या करूँगा कुछ बता मैं जाता हूँ यहाँ सब छोड़ देता हूँ हाँ। ये तो गेम गेम गेम बहुत ज़्यादा लैग हो गया पता नहीं क्या ब्लॉक हाँ, तो ठीक सा है अब पानी डाल देता हूँ इतनी वुड को वेस्ट करना है ना अबे यार तोड़ दे वो तोड़ ही नहीं रहा है बड़ा बदतमीज है यार क्या कर रहा हूँ मैं क्यों नोटंकिया कर रहा हूँ आराम तोड़ नहीं सकता ऐसे ही लो इतनी देर से मैं पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ फंस ही नहीं रहा हूँ तुम्हारे सच्चा गिरी एक्सपोज कर दिया मैंने अपने आप को चलो छोड़ो अब इधर इस तरफ चलते हैं हम उतनी हमेशा सीरियस मोड में रहता हूँ और फिलहाल ओके अभी चलते हैं इस तरफ ओके अगर आप चाहते हो कि मैं स्तुति के साथ एक सर्वर पर खेलूँ क्योंकि स्तुति तो अभी मोबाइल पे ही खेलेगी क्योंकि अभी तो ये पीसी है तो लेकिन उसका सी पी खराब बहुत तो बार बता चुकी शायद मैं आ, तो वो ठीक कराना है वो ठीक भी नहीं हो रहा है मेरे भी लाइटर होते तो कितना मज़ा आता क्या मैं वहां पर जंप लगा सकता हूँ थोड़ा सा रहेगा पानी लगा डाल देता ना तो मैं हो जाता फिर दे दो एक मिनट सिर्फ एक मिनट और वो कुछ नहीं चाहिए मेरे को भी समझ में मैं क्या खेल रहा हूँ हाँ वैसे तो मैं माइंड क्राफ्ट खेल रहा हूँ समझ नहीं आ रहा क्या करूँ फिलहाल दूर दूर तक मेरे को कोई गांव नहीं दिख रहा है मेरे चंस भी तो फाइव ही है कहाँ से दिखेगा मुझे कुछ अगर मैंने गलती से भी ट्वेल्व कर लिया गलती की गलती बहुत बड़ी गलती से भी मैंने अपने ट्वेल्व चंस कर लिए भाई साहब तहलका मच जाएगा अगर माइनक्राफ्ट की क्या किसी भी चीज़ की मुझे जाएगी थप्पड़ खाऊंगा उसको अलग क्योंकि मेरा पूरा पूरा विंडो काट सकती है उससे तो ये बात हो गई कि जैसे एक चार जी बी मेरे में वो है रैम और चला डॉक्यूमेंट के चलाने चलते हैं यहाँ और मेरा खाना भी ख़त्म होने वाला है मैं सोचा था इतने में तो गांव मिल जाएगा लेकिन नहीं ओके फिलहाल थोड़ा सा प्लेन एरिया आया मेरे को ऐसे रखना है अब कुजा से नीचे रख दिया था अब फिलहाल एक दिन तो हो चुका है मेरे को रिकॉर्ड करते हुए मतलब माइनक्राफ्ट में फिलहाल मैं नॉर्थ की तरफ जा रहा था तो इस तरह इस तरह मेरे तो मेरे ख्याल रेड वाला जाना यही नॉर्थ लग रहा है मेरे को तो तरफ इस तरफ ओ मेरे को वो बन गया भाई वेरी गुड इस छह मैंने बोन नहीं फेंकी तेरा बोन अच्छा वाओ ओ अबे ये तो ये अरे बाबू बाबू कहाँ गए अरे मेरे को बाबू बाबू चाहिए मैंने सिर्फ वुड ली मतलब बोन निकाल ली कुत्ता कहाँ गया मतलब उल्ट तो काम करता अभी तो रात हो रही है जल्दी से सो जाते हैं एक बार तो छलांग मानी मेरे बेड के ऊपर ओके अब चलते हैं अपने भाव भाव को ढूंढते हैं ए तूने कहीं भाव भाव को देखा देखा कहाँ उस तरफ दूसरा हम्म। का लकी तो होते हैं मतलब लकी नहीं रेयर मेरे लिए क्योंकि मैं वैसा नहीं हूँ कि एक तो खेलता रहूँ ऑफलाइन तो मैं ऑफलाइन तो ही खेलता ज़्यादातर कोई और खेल लेता हूँ लेकिन तो ज़्यादातर नहीं खेलता हूँ फिलहाल जो मेन है उनको मौका नहीं मिल रहा है यार वो गया कहाँ है साहब ये रहा Yay! Best friend forever. So okay guys thank you so much for watching अच्छी लगे तो लाइक कर दो सब्सक्राइब कर जाओ तो हम मिलेंगे अगली वीडियो में thank you for watching and bye bye One eternity later. Yay! Best friend forever.